ئەم کاتتان باش هاوڕێیان مثلەن تەوێت لەسەر ئەم ئیشە توێ جۆرێک شکاندنێک بکەین و قسەی سیر ئەم شاکەمان بکەین چە ئەمانەوێ مثلەن جۆرێک شکاندن بێت لەم ناوە دێی دەی بڕۆ سەر مۆگراف FX هەڵبژێرن جا دووبارە بڕۆ سەر مۆگراف بڕۆ سەر ئەفکتۆر لێرە هین هەڵەبژێری ڕەندەم هەڵبژێرە پێت دەڵێ مثلەن لەسەر چ محوەرێک ئیش بکاتەوە محوەری ئێکسی هەڵبژاردووە مثلەن تۆ دەتەوێت محوەری وای بێت سەیریکە ئەمە هەمووی ئیشەکات ناقەس هەمووی ئەکات سەیری کە بیکە ئێکس زائێد ها سەیری کە بەم شێوەیە ئەبینی سەیر ئەگەر بێیتە ئەم بار سەیرەکەی هیچ ئیش ناکات یانی لەم دیر لەسەر ئەم چوار دیەکە چونکە تۆ تەنها لەسەر سینەماکە داتناوە وەکو ببینی ئەگەر تەوێ بیبینی من شتێکی ئاوا دروست کرد لە هەمان کاتیش دەتوانی مثلەن گۆڕانکاری تیا بکەیت مثلەن ئەمە ئەفکتۆریج لێرە ئۆفسێتەکە مثلەن زیاد بکەی کەم بکەیە لە ڕووی ئەکس ئەمە وایە چەند بێت ئەمە زەتە سەیریکەن هیوادارم سوودتان لێ بینی بێت بۆ کاتێک تر و بۆ ئیشێکی کە بۆ کاتێک تر و بۆ ئیشێک تر لەگەڵ ئەم بەرنمەیە بەرنمەی سینەما فۆردی خواتان لەگەڵ